Hola, soy Jesús Zárate y hoy les vamos a enseñar cómo patinar escalones. Pues un día que fuimos a una iglesia que está ahí por Villa de Aragón, hay tres escalones y pues, le dijeron que los intentara y pues, los intenté y al principio no salían muy bien, pero pues ya después le vas agarrando la onda y pues sale. Pues mentalizarte primero sobre que no te va a pasar nada. Si te pasa algo es por tu mente. Este, en segunda, que cuando hagan un truco, aguántenlo en el aire, o sea, manténganlo para que al último caiga bien. Que amortiguan la caída porque luego hay veces que les rebota la tabla o se les truena por el mismo golpe que es fuerte, pues ahí está el problema. Pues con los dos pies la viento pues, hacia la viento. <laughs> en el piso o en un lugar más pequeño que los escalones. Empiecen con algo chico y le vayan aumentando y primero que no tengan miedo.